Всем привет, у нас доброе утро. Мы уже практически все проснулись. Лагерь потихоньку собирается. У нас вчера была запланирована на утро рыбалка. Собственно говоря, она сейчас и состоится. Пойдемте. Доброе утро, народ. Вы завтракаете, Герасим Васильевич? Я пока еще не знаю, что я буду делать. Ну, хотя просто потусуюсь. Вот такое, ребят, у нас доброе утро. Одна машина разбила лобовое. Вот такие красивые они теперь ездят. А все почему? Потому что ударили бампер где-то об дерево. Не посмотрели, не обратили на это внимание. И после этого уже следующее дерево ударило в рамку. Потому что бампер уже подогнут. И все. Но мы-то тоже разбили себе стекло. -то. Смотрите, какую красоту мы себе сделали. Даже финтрейл у нас не спас. У нас бампер целый, у нас пришелся удар снизу, наехали на какое-то дерево и да снизу веткой по открытому стеклу вот произошел вот. удар. От этого стекло тоже раскололось. Да, ребятки, вот мы вчера проломились. Загнули крыло чуть-чуть. Загнули крыло, поломали стекло. Дорога была интересной. Хорошо задрали. Так, Предлагаю попробовать лед, так сказать, на толщину на его. Проверить, будет он нас держать, не будет он нас держать. На лед никто еще не выходил. Я, как обычно, вытянул самую короткую спичку, поэтому на лед выходить первому мне. Ребят, при выходе на первый лед очень важно правильно одеться. Вот у меня сейчас правильная одежда. Это костюм-поплавок, который не даст вам уйти под лед, если вы даже провалитесь. Ой. Ой -ой. Опа! А Михаил безопасности у нас пренебрегает. И не одел поплавок. Поплавки от компании Граф выгодно отличаются от других. Они не дубеют, они не сковывают движение ваше. У нас были разные поплавки. Ну вот мы остановились на грапусках. Кстати, по ссылочке, ссылочка есть в описании, можно приобрести себе поплавок или другую рыболовную одежду компании Граф э, со скидочкой по промокоду Герасим Шер. Так, кошеварим вовсю. Все виды газа используются. Все замерзло на. Газ надо вездеход забирать на ночь. Э, ну ничего, вроде держит. Посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь? А у нас здесь все отлично. Льда толщина сантиметров, наверное, Не ну, то боюсь этого слова, 15, наверное. То есть шерпа должен выдержать. Не бойся, Костя, выходи, лед держит. Хорошо, лед толстый у нас нежданно-негаданно состоялся замечательный завтрак помидорками. Благодаря усилиям двух экипажей, я прошу заметить. К сожалению, да. в этот раз мы в этом не участвовали. А может и к счастью, к радости. Раз встали уже завтра. В конце концов, Здорово. когда еще так вот, да? В походе тебя покормят. Вот, не надо это. <laughs> Да. Так, ладно, народ, все, будем завтракать. К сожалению, завтрак закончился так быстро, что я даже кнопку на камере не успел нажать. Просто как вспышка. <laughs> Сейчас будет вторая порция. Вторая вспышка. Да. Давайте посмотрим, что тут у нас с рыбаками. Ну где рыба-то? Есть, а, а, поймал окушка. Окушка поймали, да? Да, поймал какого-то окушка. А вот окунь тут есть. Кой, смотри. Видишь? Давай я пробурю сейчас тебе рядом луночку, садись. Или вот на эту вот лунку садись. Ну, сейчас мы с тобой же садись натягаем. Ура! Значит, у нас будет рыбка и покрупней. Первые лунки в этом году. Ловишь-то, мастер, а? Ну-ка, сейчас мы поймаем рыбу-то. Мишка задумал что-то стратегическое. Так, ну что, на мотылей на опарышей ловиться не хочет, будем добывать окуня на червяка. Благо Герасим Васильевич заботился об этом и купил целый пакет нам всяких разных рыбьих вкусняшек. Вездеход у нас работает, заряжает нам аккумуляторы. Сейчас буквально минут, наверное, я так думаю, минут, наверное, 30-40, все заряжено будет. Можно еще сутки простоять, не заводя машину. Ну вон идет добытчик, целого окуня нам поймал. Да, у нас, теперь а я показал оказался вот супер жирного. <laughs> Грамм, я думаю, 30. Давай, давай, лови. Настоящих серьезных 30 грамм. Нагуленный, да? А жир, это вот серьезная заявка на победу вообще в этом соревновании. Был самый главный звонок. Сказали, что готова еда. Яичница, ребят, не успевает жариться, замерзает, корочка льда образуется сверху. <laughs> Переворачиваем постоянно. Так, ну что ж, мы решили покинуть место нашего лова, потому как лова тут нету. Поедем мы лову искать в другое место. Ну все, рыбалки нет, здесь ничего не ловится у нас. Будем переезжать, собираться и устраивать переезд. Рыбу надо ловить там, где рыба есть. Так, а у нас тем временем назрел кувалда монтажечный ремонт. Так сказать, кузовные работы. Так, я думаю, что здесь так просто все это дело не отогнуть. О, ну, ребят, мусор сжигаем. Какой остался, какой можно сжечь, все сжигаем. Чего не сжечь, что с собой забираем. Ну, ну вот, ребят, встретили подписчика Дмитрия. Да, Ну, вот так вот на болоте увиделись. На снегоходе он приехал. Товарищи, я у вас такой фанат вообще. Здорово, Мишаня. Блин, знаешь, даже не знаю, что посоветовать. Да он везде вот такой маленький. Так вот хоть такое, он здесь не ловится вообще. Мы одного поймали здесь, э, это самое, час. Вот Удухали. я бы, конечно, попробовал вот там вот, на краю. Вот так, ребят, все, Дима поехал. Снегоход вон у него. В общем, познакомились еще с одним человеком на Аршитском Фу. Всего счастливо. Я несу людям счастье. Народ, мы собираемся, короче. Смотрите, у нас все превратилось из, из распределенного в сосредоточенное состояние. Вот. Будет сейчас взрыв мозга, поэтому. Знаешь, ну вездеход все помещается, и кажется, вездеход можно положить еще столько же. Так, и не прошло 5-10 минут, как все чудесным образом уложилось на свои места. В хаотичном порядке все, ребята, поехали. Мы поехали наконец-то. Переезжаем на озеро Великое, половим рыбу. И пока мы двигаемся к озеру Великому, я хотел бы рассказать несколько моментов для тех, кто едет в болото на вездеходах. Все взято из личного опыта и не претендует на истину. Итак, если вы выбрались на болото двумя или более вездеходами, неважно какими, постарайтесь проходить сложные участки болота по очереди. У многих по неопытности губит то, что увидев один севший вездеход, они, красуясь, начинают исполнять вокруг него пируэты и, засев сами на расстоянии 50 метров друг от друга, уже не имеют возможности выехать, зацепившись лебедкой друг за друга. Дождитесь, когда первый вездеход пройдет засадное место, и только после этого двигайтесь, желательно по непрокатанной уже колее. Она уже продавлена и вряд ли будет вас держать. Если вездеход не проехал, то помогите ему подтянуть назад. Для этого используйте динамическую стропу. Старайтесь не тянуть на задней передаче, она всегда слабее, нежели передняя. Чуть позже мы продолжим разговор об ОВО. А, держит. Опа, поплыл. Поплыл ледок, видишь? Скажи им по рации, чтобы аккуратно ехали. Могут провалиться. Ребят, да, пишите да. в комментариях, чей это след. Уж больно здоров. Смотрите, вот рука моя, ну не маленькая рука. Его след, смотрите, какой. Медвежонок. Может медвежонок, да, вот, кстати, да, вот, Аптыгин, скорее всего, вот. Вот лапка его. Да причем свежий след, -то, смотри, совсем. Вот следы тоже. Это волчара, скорее всего, какой-нибудь. Лед еле держит, пусти там прямо вот. Может, волчара. Нам сейчас через озеро. Опа, опа, мы провалились. Поломанного <laughs> зараза. Сейчас так боком уйдет. Боком уйдет, да. Боком уйдет. Так, вон выходят. Ага, молодцы, выбрались. Апа опять провалился. При провале под лед ни в коем случае не отпускайте педаль газа. Это убережет и вас, и вездеход от ударов торец льда мордой вездехода. Давите на газ, чтобы колеса приподнимали морду и удар об лед полыньи пришелся на колеса, а не на переднюю часть вездехода. Остановились. Вдохнули-выдохнули, успокоились. Ничего страшного нет. Даже если вы одной стороной будете на льду, другой в воде, ничего страшного. Спускаем колеса до 20 единиц. Вы не утонете, не бойтесь. Отплываем назад для разгона, включаем третью передачу и вперед. Полный газ. Перед самым льдом переключаем на вторую. Если машина груженная, то при выходе передних колес на лед, чтобы не заглохнуть, включаем первую передачу. Везде полный газ. Еще не было такого, чтобы мы не вышли на лед сами. такое ледяное, тут надо выходить уже. Или он за дерево лепится. Чам-барам-барам-барам. Давай. Камеру на кепочку. Из-за ледяного припоя, который был на берегу, колеса не могли зацепиться за берег и выйти. Э, я, конечно, мог бы э, потыкаться, помыкаться и нашел бы место, где мне выйти, и по неломанному льду бы выскочил. Э, без проваливания под лед. Но решили экономить время, потому что день шел уже к концу, и быстренько лебеднулись за вторую машину. Вернее, она нас подтянула просто к берегу. Вернее, не так. Она нас должна была подтянуть. Но Миша не проинструктировал неопытного водителя второго вездехода, и он нас дернул со всей дури. Я думал, блин, <laughs> у меня зубы вылетят. Смотрите, в общем. Что он делает-то? Там дергать не надо было, тянуть надо было. Ты ему сказал... Ныряй Да, ребят, я думал, я выпрыгну нафиг вообще из озера. А Нет, надо чуть-чуть было меня потянуть просто, чтобы я зацепился за это. Я думал, его у вас Он динамический, но не надо дергать так. У меня вот крен-то знаешь какой? Я брат. выхожу когда. Я же Да это вот. Ребят, досадная неудача. Я не снял, как вытаскивали первый наш шерп. Вот буду реабилитироваться. Давай! Давай, пошел! Ну вот и все. труселя поменяем и дальше поехали. Вот надо шерпу останавливаться, мазать цепи. А нам мазать цепи не надо, потому что у нас трансмиссия уже цепь в масляной ванне плавает. Сейчас проходит вот последние испытания и можно будет уже приобретать такой комплект. Это усиленная коробка, усиленный вал на коробке, а, цепь в масляной ванне плавает. Это комплект от Жуков гаража. А, по промокоду можно приобрести Герасим Шерп. Можете звонить, уже делать какой-то предзаказ, потому что будет заказов, я думаю, много на эту вещь. Потому что она совершенно дружелюбным делает э, техническую сторону вездехода. Мы забыли, что такое мазать цепь. Так, а я приглашаю всех желающих прогуляться по крыше господина Шерпа. Так, так сказать, обозреть окружающие нас просторы с высоты метров, наверное, шести, да? на багажнике у нас покатается. Ведет себя плохо, поэтому будем на багажнике ездить. Сел! сильно трясет, повторяйте. Отцепите мои руки! Я немного помял багажник. А, Мишаня упал! Слушай, здесь трясет, конечно. Трясет? Да. Трясет и так вот да? Я, вижу ногу засунул. Выломала Мишке ногу. <laughs> операторы При проходе глубоких рвов не ныряйте толпой, иначе есть риск встать там всем. Вы лишаете себя возможности выехать назад. Всегда следите за топливом. Заправка топлива в болоте – не очень удачное развлечение. Иногда можно встрять так, как мы на Кольском, и заправлять машину из канистр в колесах, вообще не касаясь земли. Кстати, там же мы и застряли двумя вездеходами без возможности помочь друг другу, и только чудом вылезли из коварных кольских болот. Учитесь читать болото. Присели один раз, посмотрите, а что за травка растет на этом месте? Какого оно цвета? Чем отличается от остальных мест? Со временем вы будете безошибочно рисовать карту болота перед вездеходом и избегать засад. Спасибо за то, что прослушали наш маленький ликбез. Для более расширенного обучения мы предлагаем вам пройти начальный курс вездеходного вождения. Это поможет вам понять, какой вездеход нужен именно вам под ваши задачи. Кстати, уже 23 января, в воскресенье, такой курс можно будет пройти на двух вездеходах сразу. Это будет вездеход «Шерп» и вездеход «Бигвелл». Вы сможете проехать в составе опытного водителя по различным препятствиям и оценить возможность двух вездеходах одновременно, как говорится, не отходя от кассы на горячую руку. Базовый курс платный. Справки по WhatsApp и телефону. Телефон указан на экранах и в описании к этому видео. Итак, господа, мы приехали на предполагаемое место нашего сегодняшнего лова. Везде празднично трещит лед. Так сказать, озеро Великое нас приветствует. Просторы, конечно, потрясающие. Камера этого не передает, но вот в ту сторону километров, наверное, ну, 4-6. Да, слышу. Красиво. Ребят, мы сейчас подумали, что если сейчас не поймаем рыбу, то будем жарить семгу. Так что никто рыбачить не хочет, я смотрю, вообще. О, класс. <laughs> Смайлик какой сделал. Погода бомба прямо. Как на заказ. Ни ветерка, ничего. Морозец. Да? хорошо. А? Нет. А. А, <laughs> да, да, да, да, да, да. <laughs> Хорошо сказал, да? Костюх, ты монстр у меня на самом деле. Э, не знаю, с чего начать теперь. делать тебе удочки? Я таких инициатив, ну вообще не супротив. Может быть, чуть-чуть и против, но уж точно не против. Рыба любит червяков. И я ее сейчас поймаю. Так, берем чурика. Вот так вот. Сначала надо выяснить, мальчик это или девочка. Для того, чтобы выяснить, мальчик или девочка червяк, надо его пропустить между зубов. Если он проскочил, значит это девочка. А если он застрял у вас в зубах червяк, то значит это мальчик. Тете нравится с папкой путешествовать так? Да? Классно, молодцы вы. Мы тоже скоро Гергерыча будем с собой брать. Эх, ребят, пробуем, пробуем ловить. Ничего у нас не ловится. Поймали одного ерша. Поедем, Мишанька, я поймал семгу на полтора кило. Сейчас мы ее будем жарить, а у ребят курица клюнула. В вакуумной упаковке. А я тут фигней занимаюсь. Ну а ты тут какую-то рыбу ловишь. Видишь, у него удочка самоловная какая, смотри. Да. Сама, видишь, там тын -дын -дын -дын, что-то делает. Хоп -хоп -хоп -хоп -хоп -хоп -хоп -хоп -хоп -хоп. Ну что, рыбалка была у нас беглой, соли мы не нахлебались. Поедем мы на берег соль хлебать. Точнее говоря, он у Васильевича семга, говорит, клюнула там какая-то большая. Там он семга, курица, котлеты клюнули. Ja, bloody shit. устали уже, спать охота, по крайней мере, я что-то подустал немного. Сейчас разобьем лагерь. Ну, встали прямо вот на дорожке. Ну что вот так вот у нас лагерь встал. Да, серьезно, серьезная заявка на победу. Чисто мох, чисто мох. Сейчас как загорится камыш этот. Будем шерпами тушить. Слушайте, как хорошо. О, тепло стало. Давайте я тебе наши ящики рундуки подтащу. Пап, Не, нужно смотри. пока раз это самое. Ой, жу, жу, жу, жу. Что это? Так, пишем. Антора пишет. О, грилю, грилю, грилю, о, гриль, м-м-м. о, гриль. решает просто наши вопросы с питанием. чему мы не изменяем, так это угрилю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.